Sonic the Hedgehog. Jungle Zone. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com Sonic the Hedgehog Remake! Bom, essa aqui vai ser mais tranquila porque eu conheço a fase. O único problema é a jogabilidade ruim. Opa, já tô vendo que tá diferente. Ih, cadê a esmeralda? Esqueci que agora é na fase especial. Muito bem, invencibilidade. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Beleza, é isso aí! E vamos para a fase especial. E é isso aí, mais uma Esmeralda do Caos! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não! Droga! Oh, No! Nossa, o que, que foi isso? Burro! Boom. Aê! Hum, vai ver a minha gameplay do original para ver a diferença. Que jogabilidade horrível! Muito bem, e agora vamos para o chefe! Robotnik! No original eu fiquei travado nesse chefe por muito tempo. Todo mundo que chega aqui pela primeira vez sofre um, um bocado. É o chefe mais difícil do jogo.